大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天是我们岁次壬寅年属鼠的流年解析。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，在西元二零二二年岁次壬寅年，我们属鼠的朋友出生年份分别为二零二零年庚子年的三岁，以及一九六零年的六十三岁，二零零八年的戊子十五岁，以及一九四八年的七十五岁，以及一九九六年的丙子年二十七岁，以及一九三六年的八十七岁，一九八四年的甲子年三十九岁，以及一九七二年的壬子年五十一岁。 在五种属鼠的朋友来看呢，运势在今年的高低，就是庚子年的食欲，相对于其他属鼠的朋友来说是比较强大的；而丙子年出生的朋友呢，是相对在其他属鼠朋友来说是比较需要谨慎小心的。 在岁次壬寅年中，生肖属鼠的朋友，按照流年飞星，本命宫是属于空亡的状态。也就是说，在二零二一年二二年岁次壬寅，属鼠的朋友本命宫本命是没有什么主星来镇守的。当然，各位也不要太担心，因为空亡这种事情啊，其实每一年都会有两个生肖的人进入到了所谓的空亡，只是影响的程度会不一样而已。 而在这种状况之下，属鼠的朋友的本命宫家里没大人，那就会受到复星啊这些复星群的力量来影响，以及外在的其他星宿的干扰。所以啊，我们属鼠的朋友要特别的注意。而今年属鼠的朋友，你的复星有所谓的天狗星、八座星。 摘杀星以及羊刃星这几颗星宿来做影响，所以以大方向来说，属鼠的朋友今年要特别小心“变化”这两个字，还有要维持好自己的生活作息的规律，这对于属鼠的朋友来说是一个比较需要重视的地方。 在事业上受到了本身八座星以及外部的将星来照耀，在事业上啊，可以说是抱持了一种简单粗暴的概念，就是我要好好的奋斗，我要好好的努力，希望把我的事业能够攀上一个新的高峰。在这样子的心态基础上啊，其实发展起来的机会还是颇高的。但是这里要注重到一点是什么呢？那就是今年还是犯有所谓的灾杀这颗星的影响。 所以做起事情啊，如果你没有一个很通盘的计划，然后再去实行它，仅靠你自己的意志力、还有毅力、还有勇气，那么你会做的会比较累一点。也就是说，今年在业务的进度上啊，你必须先设立好自己所要达成的业务目标。比如说，如果你是个人做自己的业绩目标，那么你就得把在每一周都要先做好你自己的业务计划。 你要拜访什么样的客人？你要什么时候去拜访他？这些名单还有时间，你都必须先好好的做好计划，而且时间不要拉得太硬。不要说我今天要奋发努力，所以说呢，我一天跑十个客人，有时候不是你想不想的问题，而是时间允不允许的问题。所以多准备一些时间来做周转，以备不时之需。 可以保持有更多的时间来去周转、能挪腾之类的事情。当然，你也给自己保持一个可以在上一个拜访完之后，自己还可以喘口气的一个忙里偷闲的时间。不然，你如果都没有做好计划，那么可别怪另外一颗星叫做天狗星的无情。 才当一个拦路霸啊！把你原本可以顺理成章办好的业务，因为你没有准备好，没有这些备案，所以就产生了一些变数之后，功败垂成，那就非常可惜了。 而如果你是做做领导的职务，也就是你要领导整个团队来进行你自己的业务目标，那么在这个年份中要注意好你的属下，或是你的部署，或是你的团队成员有没有按大家的业务目标的决议，因为我们要开一个业务汇报嘛，我们做好这个决议，然后大家都必须分门别类的按部就班，把自己负责的部分给它办好，这个是可以透过什么？透过。 每一个成员他们的业务报告，或者是他们的一些业务记录，透过这些数据以及适当的资讯的交换，来可以获得这方面的控制。在今年呢，不要太相信团队的同仁或里面的成员，或是自己，啊，你自己的自律的能力。比如说，你自己都可以决定说，我一定可以把这些做好，所以我把它记录下来。有时候你自己都会偷懒了，为什么？因为人是有惰性的，觉得这些事情啊，反正我记得了，所以说。 做这些事情一定是顺理成章的，而且是游刃有余的，这些细节就不要去管它了。但是很多时候啊，我们就必须要去知道，魔鬼总是出现在细节里面。而今年因为你没有主星在你的本命宫，所以魔鬼刚好也很闲，他就进去你的本命宫里面，哎，开始看看哪里可以做个乱。所以你要掌握好。 团队的进度以及数据的记载确实，你要去抽查、去审阅这些讯息到底合不合理，是不是真的有达到，这个是非常重要的一环哦。而在其他方面呢，外在的官福星看到属鼠的朋友家中没大人，所以也要想进来凑个热闹，逛逛、走走、看看、摸摸、拿拿，所以今年在文件上面呢，要格外的注意你用字遣词。 也要注意啊，自己不要在网络上啊，因为自己心情不好，或者看到一些你觉得看不过去的，然后呢，因为网络上的匿名，所以说你就到处开炮，这样啊，很容易的为自己招来不必要的官非伤害，这个是真的是要特别注意的。而在岁次壬寅虎年，最好能够争取到一些外派或是出差的机会。 利用不远处我们有一颗星叫做天马星的帮忙，让我们今天可以用这样子的星宿来强化我们自己本身的吉星，而且让凶星没有办法追上我们，这样是最好的一个做法。而在财运上啊，今年本身比较没有明显的财星来照耀，所以对于属鼠的朋友来说，今年的有没有比较好的财运呢？是属于比较平稳的阶段，当然。 老师刚才讲到财星是比较偏向投资理财这个部分，所以在壬寅年呐，属鼠的朋友最好的理财方式就是在前一年，也就是在牛年的时候，算吃新手的时候，要做好准备。做什么准备呢？比如说你把盈余做好了规划来去存存股，或者是做一些储蓄，或者是做一些定期定额的基金投资。 那么这样在虎年就可以获得比较延续过去的好运所留下来的这些绩效，而享受到这些的利润。如果在今年呢，你还是想要做一些怎么样市场上的操作，那么最好不要选择风险产业，例如什么虚拟货币或是其他的风险投资，因为今年呢有一颗星叫做灾杀星，配上了。 外面的一个好朋友叫做浮沉星，这样很容易让鼠鼠的朋友在看这些风险产业的时候啊，会抱持着过度乐观的态度，这样很容易在这些比较高风险的投资上面逢高买进，然后再逢低卖出，这样就不是非常理想的了。 而在正财方面呢，本身虽然没有太明显的财星在照耀，但是外面有一个好邻居，他提供了一个叫金匮星的光芒来提供给我们，所以在正财的部分呢，是可以获得一定的收益。例如什么？例如业绩奖金或是考勤绩效等等之类的，是可以有一定的正财能量的存在。所以是说，做好你的业务内容，就是今年最好的获利方式。但是啊，虽然外在有财星，我们还是要注意到。 属鼠朋友自己在花钱部分就很容易没有节制，这是受到了什么？受到了外在有一颗叫做五鬼星的影响。他看家里没大人进来闯空门，所以在消费上啊，容易让自己脑波很弱，看到什么都想买，或是呢自己觉得自己的手骨变粗了，不怕剁，所以说买起东西来啊，就像斯巴达勇士一样。 义无反顾地给他买下去了，这就造成了在账面上会有容易会出现入不敷出的问题产生。所以老师要提醒您，随手记账，以及每一周在周末的时候要赶快去结个账。我这一周花了多少钱，进来多少钱，那么你才知道你自己是不是花过头了，这样才不会到月底了，一次就发现，哎呀，赤字扩大太厉害。 我们呢没有存钱就算了，如果还必须要花到存款去给我们日常的消费，那么不就是把我们过去的努力都把它白费掉了吗？所以透过记账是用来做什么呢？用来约束自己，这个是非常重要的。当然受到其他的新秀影响啊，破财的状况也会出现在比如说意外血光或是医疗事故上面。所以说接下来我们谈到健康方面，今年受到了天狗星。 吊客星、上门星以及血刃星这四大血光煞气之星啊，齐聚在属鼠的朋友的本命宫里面。因为家里没大人，大家都来开凑一桌了，所以今年在健康上啊，并不是非常理想。 老师这次的留年解析啊，是公布在二零二一年的六月，所以如果您提早看到了这部视频，那么也可以检视一下自己的保险规划是不是有足够，比如说医疗保险或是意外保险之类的。做好保险规划，不但只是为了自己，也是为了家人。 而同样受到这些凶星的影响，所以身体上有慢性疾病的，要格外的注意自己身体的状况，尤其是肾脏以及心血管相关疾病的，要特别注意自己的一个身体模式，饮食要规律，不要暴饮暴食，避免尽可能的避免什么高油、高盐、高糖的饮食。最好的办法就是注意你每一天摄取水分是不是足够。 所谓的摄取水分呐，老师指的是白开水或是纯水啊，不是奶茶呀、咖啡呀啊这些这些有味道的、有添加物的，我们称它为饮品。那摄取水分就是所谓的白开水，而最好老师建议啊，每一天至少要摄取两公升，也就是两千毫升的纯水，这样可以比较维持好体内的环保。 而在其他部分呢，因为今年的凶星力量比较强大，所以说建议避免要探病或是非必要性的去参加丧礼。如果真的遇到了哈，可能必须要参加这些场合，那么可以考虑看看是不是委由其他的亲朋好友来代劳，替你去现场探访或是致意。而另外一方面，在路上通勤的时候啊，记得不要去划手机啊，也不要去分心，因为今年的阳刃跟血刃这两个星的双重影响。 走路开车最好就是要专心一致，避免到什么会有意外风险的产生，这个几率啊是比过去还来的高。如果身体状况是允许的，好，每个人身体状况不一样，如果您的身体状况是允许的，最好定期的去捐血。一方面我们可以助人积功德，另外一方面呢也可以收到了怎么样破除血刃跟阳刃的这个新的力量，把我们的这些不好的磁场啊转重轻受。 这样子何乐不为呢？而今年除了凶星啊，也有外部的解星来帮忙，包含天解跟地解，所以只要把握了刚才老师说的这几点，大部分的时候呢，我们都相信属鼠的朋友你是可以逢凶化吉的。所以在最后岁次壬寅年，属鼠的朋友你要牢记，做事你一定要一步一脚印。我们有雄心壮志，这个没有问题，我们想要大展宏图，老师也支持你。但是我们要什么？行事求稳，步步踏实。 任何突然从天上掉下来这些好事，我们都还要留一点心眼。这个是真的吗？我们是不是要了解更多一点？不要都照单全收，因为天上掉下来的不一定是馅饼或是礼物，有可能是砖头或者是石块。您说是吗？好，以上就是我们鼠鼠的朋友在西元二零二二年岁次壬寅年的流年解析。如果你喜欢老师的节目，请按赞、订阅、分享。如果你需要老师的专业命理咨询服务。 下方有老师的专业咨询服务须知，请您详阅之后再与老师联系。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。